sudah tiada, maka ada pendapat yang mengatakan mereka boleh menerima zakat. Tapi pendapat itu lemah. Kesimpulannya, mereka tidak boleh menerima uang zakat. Berikutnya, siapakah komponen Al-Ahbash? Apakah mereka juga sama seperti Wahabi? Siapa kumpulan Al-Abbas? Anak buah pengikut Syekh Abdullah al-alim, al-ulama, al-faqih, al-rasih, al-mutamakkin, al-jalil Abdullah al arabi yang berasalkan daripada Beirut tapi beliau berkulit hitam sehingga dikatakan beliau itu daripada kumpulan Ahbash kumpulan yang paling tegas yang paling berani dan juga dengan Syekh Abdullah Al-Hararinya sendiri yang paling banyak mereset mempelajari, menyimak, membaca dan menyelidiki tentang pahaman Salafi dan Wahabi itu adalah Syekh Abdullah Al-Harari. Sampai orang-orang Wahabi tak tahu dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa setnya itu adalah tulisan beliau, Syekh Harari sudah tahu. Jadi disingkap betul-betul diperlihatkan kejelekan, keburukan pahaman Salafi dan Wahabi oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Makanya itu Syekh Harari dengan pengikut-pengikut itu di, dijolokin <coughs> atau disebut disebut dengan kumpulan Al-Abbas dan kumpulan yang paling dibenci oleh mereka kenapa sebab aib-aib kejelekan daripada kumpulan Salafi dan Wahabi tadi itu tersikap nampak di mata para alim ulama jadi kita-kita belum pernah tengok lagi kitab tadi itu ternyata dengan Syekh Abdul Al-Harari sudah tengok Syekh Abdul Al-Harari sebelum berusia 10 tahun sudah hafal kutubus sitah hafal Quran ulama besar sulit untuk kita mencari tandingan Syekh Al-Harari teliti, ketat, tegas tapi karena ketegasan dengan beliau tadi itu itu yang menyebabkan ada dengan sebagian daripada ulama-ulama kontemporer yang agak kurang berkenan sebab semuanya kena Syekh Dr. Kordawinya kena kritik, Syekh Syed Sabiknya kena kritik, Syekh Syed Ramadan Putihnya pun juga kena kritik. Beliau street orangnya, street. Jadi bahasa orang Kalimantan tak pilih bulu. Atas bawah kalau salah beliau katakan salah. Hatta kepada Syekh Mutawali Sya'rawi sendiri. Jadi kata beliau tidak sependapat dengan istilah Syekh Mutawali Sya'rawi yang mengatakan kekuatan Rabbani kekuatan Al-Khaliqul A'zam itu dengan al quam Khaliqah kekuatan yang luar biasa itu perumpamaan Syekh Syahnawi Syekh Mutawali Syahnawi Allah Yarhamu kepada zat Allah yang Maha Agung jadi <clears throat> banyak ulama-ulama yang dikritik oleh beliau itu yang menyebabkan ada dengan sebagian yang terasa hati dengan Syekh Al-Harari tapi dari segi keilmuan sulit untuk mencari tandingannya dan beliau bukan kumpulan wahabi justru kumpulan yang menyingkap kejelekan, keburukan, kelasaan daripada salat dan wahabi dengan tulisan-tulisan yang beliau tulis saya kutub mendengar kita selamat daripada kritikan Syekh Abdullah Al-Harari memang betul Sebab akidah daripada dan muslimin dan akidah daripada subbahagian Syekh Dr. Kartofi pernah online berhadapan debat bukan dengan Syekh Harania baru dengan murid Syekh Dr. Kartofi sepatah kata pun tak ada tak dapat memberikan jawaban pada saat di debat oleh kumpulan Harani tadi itu hebat Syekh Allah Haris salah seorang daripada ulama besar salah satu daripada ulama rasih kun, daripada berbagai disiplin ilmu diantaranya ilmu <clears throat> hadis dan juga ilmu fikih mempunyai intilah yang luas penamatan yang tajam dan luas Ker lima menit lagi bagaimanakah penerimaan kita kepada ulama